саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жаңа тарау яғни бізде жетінші тарау жарық құбылысы деген тарауды қарастыратын боламыз осы тарау барысында біздің негізгі осы тарау барысында үйренетін білетін осы ә, біздің меңгеретін негізгі бағдарламамыздың мақсаты мына жерде барлықтарың көрсетілген және және осы таро барысында негізгі ең минималды ағылшын тіліндегі терминологиялық сөздіктерімізде қарастырылған дәптерге жазамыз жаттап аламыз иә ары қарай бүгінгі тақырыбымыз 35 бесінші параграф шарықтың түз сыртқы таралу заңы деген тақырыпқа қарастыратын боламыз негізгі оқу мақсатымыз күннің және айдың таралуын яғни графикалық бейнелеуін біліп үйренетін боласыңдар так кеттік олай болса бір кішігірім тақырыпты бастамай тұрып негізгі қызықты оқиғамен бастайық барлықтарың оқып достарымен бөліссін деп болады ал енді жалпы жарық дегеніміз не иә жарық дегеніміз бұл көріп тұрғанымыздай жиілігі жиілігі жеті жарым көбейтонның он төрт мен төрт көбейтонның он төрт дәрежесі герц аралығында яғни былай айтқан кезде 400 нанометр мен 760 нанометр интервалындағы адамның көзіне яғни көрінетін негізгі толқындарды айтамыз яғни көрінетін жарық деп айтамыз көріп тұрғанымыздай бұл жарық деп аталады ал енді жарықтың жылдамдығын бізде осы үш әдіспен үш ғалым анықтайды біріншісі 1976 жылы ремер астрономы әдіспен анықтайды 1849 жылы физо жердің бетінде алғаш өлшейді және де 1892 жылы фуко яғни жарық жылдамдығының басқа ортада таралуын анықтайды қарастырады әрине ауада емес бұл жарық жылдамдығы жалпы жарық жылдамдығы ә, нешеге тең дейтін болсақ бұл тұрақты жарық жылдамдығын с деген әріппен белгілейміз үш көбейту онның сегіз дәрежесі метр бөлінген секундқа тең бұл жарық жылдамдығы иә ары қарай кеттік енді жалпы жарық көздерін біз бөліп қарастырамыз яғни дербес жарық көздер және шағылған жарық көздері бұл дербес жарық көздеріне жылулық люминесценциялық және плазмалық жарық көздерін келтіретін болсақ шағылатын жарық көздеріне яғни судың бетіндегі шағылу қардың бетіндегі шағылу иә немесе осылай екінші бір планетаның күннің шағылу арқылы көріну процесін айтсақ болады ал енді жарық көздері табиғи жарық көздер, жасанды жарық көздер болып екіге бөлінеді табиғи жаса, ә, жарық көздері дегеніміз бұл күн жұлдыз иә полярлық яғни жарқырау жалпы айтқан кезде э, өсімдіктерден бөлінетін жарық немесе э, жаңағыдай найзағайлар фосфор бұның барлығы табиғи ал жасанды дегеніміз біздің күнделікті өміріміздегі электр шамдары иә теледидар люминесценциялық бояулар деген сияқты бұл бізде жасанды жарық көздеріне жатады екен ал енді ә, жалпы барлығымыз білеміз су мөлдір орта яғни яғни су жарықты өткізгендіктен судың ішіндегі денелерді көруімізге мүмкіндік беріледі нәтижесінде терезе де солай қарастырылады яғни үйдің терезелері де мөлдір және жарықты өткізеді сондықтан біз әйнектің арғы жағындағы заттарды көреміз яғни үйдің қабырғалары мөлдір емес олар жарықты өткізбейтіндіктен біз не істейміз ә, ештеңе көре алмаймыз сол себепті оған біз терезе әйнек қалдырамыз сырттағы көруімізге мүмкіндік беру үшін ал енді жарықтың сықты таралу заңына бірден бір мысал но бір ә, көріп тұрғанымыздай мына беттен жарық түсірдік естеді мына бір ыдыстың көлемін яғни бейнесі келіп шықты ма яғни бұл түзу таралғандығын бірден бір дәлелі болсын яғни жарық біртекті мөлдір ортада түзу сызық бойымен таралады яғни көлеңкенің пайда болуы осы бір заңдылыққа бірден бір э, мысал болып болады яғни жарықтың тұздықты таралу заңын яғни эвклид біздің заманымызға дейін үш жүз жүз жиырма бес екі алпыс бесінші жылдары тапқан болған иә көлеңкінің пайда болуы яғни жарықтың тұздықты таралу заңымен дәлелденеді қарастырылады ары қарай енді көлеңке дегеніміз не жалпы көлеңке дегеніміз бұл мөлдір емес нәрсенің сыртындағы жарық энергиясы түспейтін кеңістікті айтамыз мысалы мына беттен жарық көзін берген кезде қарайтын болсаңыздар иә жарық келді мына дененің дәл осының артында не пайда болды көлеңкесі пайда болды яғни жарық түспеді деген сөз нәтижесінде мына жерде не пайда болды көлеңкенің пайда болғанын көреміз осыны айтамыз яғни бұл да бір жарықтың түзу сызықта таралатындығына мысал болды ары қарай кеттік енді анық болған көлеңке жалпы егер нәрсеге нүктелі жарық көзінен шыққан кезде жарықтың бағыттасақ яғни онда экранда шекаралардың анық болған көлеңке бұл пайда болады мысалы мына жерден дәл осы көлеңке анық көріну процесі яғни бұл ә, тынық көріну процесін айтады екенбіз ал енді бізде ә, шала көлеңке деген бар мысалы күн мен айдың тұтылуы кезінде шала көлеңкенің пайда болғанын көреміз ол деген сөз мына аралық міне қатты қарайым қараңғы емес бірақ сәл қараңғылық ал мына аралық кәдімгідей қатты қараңғылық байқалады деген сөз түсіндіре алдық па ал енді бізде жартылай көлеңкенің пайда болу шарты бар ол қалай дейтін болсақ егер нәрсеге нүктелі емес жарық көзінен шыққан жарықты бағыттаса онда экранда көлеңкенің және жарықтың көлеңкесі пайда болады нәтижесінде мына бір дененің ә, дәл осы жерде пайда болған бұл көлеңке ал сыртында қара бұл жартылай көлеңке бірақ қатты бір ә, қара болмайды да сол себепті оны бізде жартылай көлеңке деп қарастырылады ары қарай кеттік енді күн және айдың тұтылулары яғни осы бір ә, жарықтың түзу сызықты таралуына бірден бір мысал бола алады нәтижесінде осы айдың төңірегіне ғана не болады қараңғылық болады мына беттегі барлық қараңғы емес қой демек осылай біз э, осы заңдылықты түсініп алсақ болады екен енді жалпы айдың тұтылуы жердің көлеңкесі мысалы мысалы дейтін болсақ яғни бізде мына бетте ай жер өсіне айналады иә нәтижесінде күн мен тұтылған кезде осы аралық не істейді екен қараңғылық байқалады дейді деген сөз енді сәулелердің тәуелсіз таралу заңына тоқталатын болсақ яғни көріп тұрғанымыздай көріп тұрғанымыздай мысалы ә, бағдаршамдарды то есть андай жарық ә, көшеде жарықтардан түскен кезде дәл осының несі мына бетке не пайда болады көлеңкесі пайда болады немесе күн түсу арқылы осы талдың несі көлеңкесі пайда болады немесе мына жерде мынаның көлеңкесі пайда болады бұның барлығы яғни сәулелердің тәуелсіз таралу заңына бірден бір мысал бола алады екен ә, олай болса жарықтың шоқтарының тәуелсіз заңына тоқталатын болсақ яғни жарық шоқтары ортада бір бірінен тәуелсіз таралады мысалы мысалы дейтін болсақ мына беттен екі сәулені таратқан кезде мына бетте не пайда болды ә, екі түс пайда болды бірақ нәтижесінде мына жердегі түс ә, қызыл мен көктің арасында пайда болған бір түсті көруге де болады деген сөз ары қарай кеттік енді тапсырма ретінде нүктелі жарық көзінен алынған, алынған яғни мөлдір емес дененің көлеңкесін ә, алып көрейік ол қалай болады өздерің бірінші осы ә, дененің мына жерден мынаның көлеңкесін мына бетте алып көрейік қалай болатындығын өздерің дәптерге сызыңдар және бізге жіберіңдер одан кейін бір сәт осы жерден пауза жасап өздерің сызып анықтап алыңдар одан кейін барып сендер өздерің жауаптарын көрсеңдер болады қаншалық дұрыс болды дұрыс болмағандығын иә бұл осы тапсырманың жауабы енді үйге тапсырма ретінде homework 180 бетте сұрақтарға жауап береміз түсінбеген жеріміз болса сұраймыз жақсы ә, бүгінгі сабағымызды осы жерден аяқтаймыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз